eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hadi bakalım.

Wir fahren mit dem Gebiet. Neiva Tapmigo Ninja Lipmi S Neiva Tapmigo Ninja Lipmi S 寒いサムシングルスサムギョプサルサムタンマーシーサムハラジンジャー シングルスサムギョプサルサムタンマーシーサムハラ神社飛んだ今ごんない寒い サムシングエルスサムギョプサミサムタマシサムハラ神社寒いサムシングエルスサムギョプサルサムタマシサムハラ神社てこいよ、ン流格の違いってやつを見せてやる Oh my god.